а берде сөл жылан бақтың биыл қышыменен сөл жылан 40 тоннадай көң басқанбыз бияқа бұл сөл жыландардың некелі түйшігі бар екен байқұштар номер бір чемпион қараңғыласаң ғана үстінен шығады екен азыр ошо жашықтың түбінде жүреді біз қышыменен әрбір бері жашықты бағып шықтық та Ассаламу алейкум. Құрматты бағбандар, күнәсхана сүйүүчүлөрү азыр мен мына өзүмдүн күнөсханамда бир аз сиздерге тасма тартып берейин деп келдім күнөсхана емес чындыгында бұл жабык огород кадимки эле огородум бар ушуну кышында жаангерчиликте лай кечип кыйналбай мындай құрғағырақта анан оңойрақ болсун деп үстүн жаап койгонбуз анткени күнөсхана бул өндүрүштүк негизде бір гектар гектарда эле иш кылбаса менен ғана ақша таппаса шығашасы көп адам қиналып қалды екен албетте кірсең эми мындай жыттанып жақсы көрініп жақсы бирок күнөс қана эмес мындай ерте жазда кеч күзгө чейин түшүн бере турган үстү жабык да ачылып кайра жабыла турган мобилдүү ушундай жабык огород кылса болот экен биягына гүл өстүрүп атам а бул жерде сөз жылан бактым быйыл кышы менен сөз жылан қырғыздарға азыр мода болып келеді абы елдер эми ойгорун түшүнүп келе да сөз жыламды да мал баккандай эле багыш керек экен бир аз түйшүгө жеңилирээк бирок багыш керек мына кышы менен анын топурагына чейин нымдуулугун карап даражасын карап табын карап топурак мына азыр он үч бүтүн ондон бир градус экен ә, бул жашыктар да ушундай и буларды азыктандырып оокат берип кээде сүйлөшүп о жандар кандай деп Şu Qarashqa to'ra keldi. Munadir jaz keldi, endi satiqqa dayardab atamiz. Buyursa, бұл өте бір керемет оқат екен. Мына мына жерде кеше қолменен илеп кебірлерін мына жаққа шығардық мінекей. Мына олар жаңағындай чоң әлі жейл электерін осы жерге бөліп қойдық. А мына жерде мындай атайып өзгөчөлөп електен шыққандарын мына жаққа тыштадық эле. Қараңыздар, мына ушундай мына ішінде жұмыртқалары менен бұл тағы бір айдай тұрса жұмыртқалары өніп қайра сөл жылан болып береді дедік жашықтарды анан тарбияладык бұлар делеген деле жокпуз элегенге мындай муктаждык деле жок айта турган нерсе менин ошто бир өнөктөшүм бар мамазакир деген жигит мен муну эсиңерде бар болсо керек мен менин иштегенге кыргызстандагы бүт элден чыккан жер иштетүүчүлөрдүн баарын чогулткам мен өнектешпін ушу Акир деген жигит ошто өзүнүн плантациялары бар ушу сөз жылан багат өткөндө премьер министр барган экен ага презентация кылып бериптир аябай ә, кызыгып калды дейт ушул э, сөз жыланга кыргызстанга жайыш керек экен деп анан э, биз былтыртан бери ушул жерге мына жашыктарга өстүрүп келатабыз айта турган нерсе мына жакта бир калп айтпасам бир кырк тоннадай көң басканбыз бияка мына жерде бір 20-40 тоннадай бар и мынау ұзын жәшікта бір 40 тоннадай бар мына жерде бұл да бышайын деп қалды бұйырса бір айдың тегерегінде бышып қалады бүйтіп барды ұшы бішкектің тегерегінен жолдың бойына жаңағы ешкім көрмеді деп тігіп қойған боқтардың барлығын көңілдің барын алып келіп осы жерге жолдың бойы тазаланып қалғанбыз уже біз менен ташып жүріп жерлерге жиғанбыз жыландар жүреді бұяқта калифорнийский А бу жашықтарды қандай бактык? өз убагында нымдуулугун карашыбыз керек и э, азыгын берип турушубуз керек азығы баларын талқанап келеді кадимкидей эле жүгөрү талкан буудай талкан кээде кебек кебекти көбүрөөк анан монтип капустаны кол менен чаап майдалап чириген алмаларды кышы менен ушуларга берип ушинтип азыр да мына азыктандырып сугарып үстүн мынтип пленка менен жаап коебуз бұл сөз жыландардың некелі түйшігі бар екен байқұштар бұлар құрсағы тойыш керек екен 24 саат жетіген, анан көбейеді екен о оқат жетіген көбе көбейеді жырғал жырғалушылардікі деп қойдым еркек бол болбайды екен ә, еркегі деле ұрғатшының ролун ұрғатшысы деле эркектин ролун атқара берет гермафродит анан аябай көбөйөт экен Оқатты жейт жылуу температура жакшы шарт болсо көбөйүшөт екен жумуртка жумурткасы да бир эки айда эле өнүп чыгат экен эми бул мен эмнеге мунун барын айтып атам советтер союзунда жер иштетүү системасы бир кызыктай болгон мен азыр түшүнүп келатаммын ой бир кезде дүйнөнү дүңгүрөткөн жүгөрү десең жүгөрү буудай десең буудай эмне менен болбосун советтер союзу биринчи орунду бербей келген да кээ бир маселелерде кантип ну азыр россиянын менмин деген айыл чарба адистери академиктер өздөрү айтып атат мен де изилдеп көрдім жер қатмары мынау чөп өсе тұрған қатмар өсімдік өсе тұрған қатмар растительный слой деп қояды ушул бир кээ бир жерде отуз сантиметр кээ бир жерде кырк сантиметр кээ бир жерде элүү сантиметрге чейин жетет кара топурактуу жерлерде бул бир метрге чейин жеткен жерлер бар ушул кант да негизинен эки катмардан турат аэробный жана анаэробный деп коет аэробный бул ауада дем ала турган бактериялардын катмары беш он сантиметр анан анын ылдыйы бир он беш жыйырма сантиметр бул абадан дем албай турган бактериялар бирок бірі біріне ырысқы экөөсүнөн шыққан продукция өсімдіктерге азық болады ушулар жашайды кээ бир секунд кээ бир төрт секунд кээ бир балким беш мүнөт ушундай ар бир жараша өмірі бар аллах тағала берген жана бірі біріне ырысқы болып отырып ушулар өсімдікке зат шығарып берет зарыл болған химикаттарды бұлар шығарып береді анан биз айыл чарба техникасы муну соколоп айдайбыз айдаганда муну мындай комторулат аба менен дем албай жашай тургандар абага чыгып өлөт аба менен дем ала тургандар тумчугулуп өлөт и өсүмдүккө зат жок эмне кылат адам эмне кылат адам химикат чечет о химиялык заводдорду курат анын үстүнө советтер союзу химиялык куралы бар болчу билсеңиздер химиялык куралын жашыруу үчүн да вот біз айыл шаруасын иштетіп атабыз дечи советтер союзу ыдырагандан кийин эмне болду химия жок химикат жок топурак азды топурак наркоман болуп калган да э, химсельхоз деген бар өзүнчө бир уюм ар бир колхозго чейин ушу селитрасынан бери нитратынан бери жеткирип берчү ушундай чоң мамлекет ыдырап кетти химия жок адамдар жерден түшүм ала албайт и ал кезде советтер сайдын чорунда мынау химияны текшерип турган лабораториялар болот мына бизде институт земледелиянын лабораториясы азыркыга чейин бар айтмакчы биз ошол жерге мынагу гумусту лаборатория бергенибизде э, таң кала турган э, ким кызыкса беребиз го кагазын көрсөтөбүз кыргызстанда номер бир чемпион составы боюнча магний натрий калий фосфор ең өсімдікі зарыл болған біз дүкенден алып чачып атқан чачып атқан бүт заттар ушунда бирок берді жерде өзі өзү тартиптелген биз билбейбиз да бизге дүкөнчү айтат грамм мынунан чачып қойыңыз мынча грамм мындан чачып коюңуз кандай чачтың анын канчасы каяка кетті заводта ошол затпы өзі бір құдай билет бияка алып келип анда кошумчалап бир беле кылып үйдүбү билбейсиң и бул жасалма түрде чачылған нитраттар ден соолукка зиян зыян болуп калбастан өсүмдүктү қинайды. Аваны да бұлғайт, ем койчу анын побочкалары аябай көп а муногу гумустун өзүндө составында аябай сонун э, Пропорциялашқа, муну биздин могу сөөл жылан деген макулугубуз растап коет экен баардыгын канча фосфор канча эме то есть э, саласың башың ушул анан ошол лабораториялар союздун учурунда өсүмдүккө тийгизген залаканы өлчөп допустимыйдан уруксат берилгенден нары кетирчү эмес бирок бүгүн биздин фермерлер каяктан дары тапса арзан болсо болду ошону алып келет туурабы селитра бияктан алып келебиз муну бияктан алып келебиз ал эмне болгон селитра кабында селитра деп жазылса болду ал эмне болгон күкүр кабында сера деп койсо болду дүкөнчү айтса болду пакет менен көтөрүп кете беребиз аны и өткенде біраз ағы шырақ болчу го бұл башқа шырақ деп текшерген адам жоқ и натыйжада биз күнөтканадан жеп аткан тамактарыбыздын баардыгын қарап көрсөңүздөр ну дасторконго салат болып келгенде помидор жашыл ой помидор қызыл бадыраң жашыл бирок мұның құрамын қарасаң эмне күнөтканада эмне бар күнөтканада нитрат бар күнөтканада гербицид бар болды дарыдан башка жок күнөсканада ошону биз кызарып турса помидор дейбиз жашыл болуп турса бадыраң дейбиз дүпүлдөтүп жейбиз анан таң кала бер анан кийин эмнеге рак болуп калдым эмнеге сахар болуп калдым билбейм ушу а мынагу биогумус такыр башка маселе мен тамашалап айтам кыргыздар үчүн чыккан экен деп биогумустун маселеси такыр башка бул табий біздің малдан шыққан көңді өзінен көріп, керекті консистенцияда жасап берет верми компост деп коет жөнөкөй көңдөн 10-15 есе күшті. күчтүү жөнөкөй верми компосттун дагы бир э, жери эгер мына биздикилер малдан шыққан көңдү эмне кыларын билбей талаага чачабыз да күч берет деп а аммиак бар азот бар өзү негізі жашоонун энергиясы азот Э? азот учуп кеткен аммиак учуп кеткен мочевинаны искусственный чачабыз анан чөп чыга баштайт анан аны отоо эми койчу кыйынчылык артында кыйынчылык мына гумустан чөп чыкпайт жылан баары чыкпай турган кылып уругунан бери э, хал кылып коет экен ошондуктан биз ушуну сунуш кылабыз албетте азыр кыргызстанда мунун рыногу эми ачылып атат съемка кылат деп уялып түбүнө кирип кеткен окшойт мына ұялы шағырақ келген мінекей күндіз түпке түсіп кетеді екен қараңғыласаң ғана үстіне шығады екен азыр осы жәшіктің түбінде жүреді біз күшіменен әрі бері жәшікті бағып шықтық та зұлым болып қалбасын бұларға мінекей қазір орта семіздікте жұмыртқалары мінекей жұмыртқалап жатады ағарып ағарып турат. и бұл қырғызға аябай оңай оқат екен дегенім еш қиналыштың керегі жоқ эми бизге жагын келип аткандыктан адистерибиз дагы көп Арны сен айтқан адистеріміз көп алар цементтен ор қылғыла дейді қачып көте деген дейді анан кейін андай мындай мына біз адыр жер іздеп атабыз құдай бұрса жер табылса ешкеле бағып багып көрөлү деп атабыз болот деп атат мына менин мама Закир, ошто жергеле өстірді да бұл жигит анан мындай қылып, қаптарға атай упаковка қылып, ошто адыр сатып атат мына жерде дагы биз кудай буюрса упаковкалап чыгарабыз деп атабыз бирок эч цемент оор кылыштын кереги жок экен су жеткиликтүү түбі болсо, анан оңой, саман андай мындай мен іштесе болады экен. Мен атайым мұны яқта бирөөлөрдүн сөзіне кирип 1 метр биягына төрт-төрт қылып, ор кылып, цементтеп, аны жылытуучу кылып, суу багуучу кылып аябай бара болдум. Азыр да бир 20 тонна турат. Айырмасы жок. Жашыктагы менен анын айырмасы жоқ. Ошондуктан, ну, интернетте да аябай көп бул жөнүндө маалымат. Өзгөчө Россиянын шартында, түрктөрдүн шартында, и кыргыз шартында да чыгарып атышат. Э, мен айтам бұға біреу үйретші болмайды ұқсайды әркім өзі бағып көріш керек екен ну бағып көріш аншейін деле қиын емес екен шындығында э, аласыңар кішкенекей бір екі үш араба көң тағып келіп эле ошол жерден бир үч төрт ящикти алтырып таштап кой быйылкыга бир үч айда быжырап көбөйсүн дароо жүз тоннаны басып алба биз кыргыздар жанагындай төрт гектар жерге төрт сотық Э, э, бұқа эме бағат байлайбыз да 40 бұқаны байлағанша мындай бир алымсынбайбызга жок эки араба көңгө эки үч ящик апарып таштап кой үч төрт айга унутуп кал сугарып сугарып кой анан быжырап көбөйгөндө анан аны акырын көбөйтүп ал вот ушундай сунуш кылабыз өткөндө бирөөсү кана бир беш алты машинени таштаган ага барып бир ящик таштаган бір қаппы тыштаған анан таппайды жоқ мен сөзді ал он жылда шығады эми ертең Көбей, бала чақалу болуп мына біз бияктабыз деп мына ушундай туугандар бул сатыкка чыгып атат мына ылдыйында телефондор болот ошо телефондорго чалыңыздар мамазакир өзі келсе өзү тейлеп сатат түшүнбөгөн суроолоруңарга жооп берет анан мен айтып атам түшүндүрүп бер бирок жасап бербе ал ушундай ак көңүл бала шақырсаңар кетіп қалады үйіңерге барып іште іштеп жатып алады ошол жака жок анан кетпегиле иш токтоп калат <laughs> анан жөн эле берек кагазга жазып үйрөнүп алыңыздар и кудай буюрса бардығымызға жетеді мынау қырғыздарда ушундай биздин элден айланысы болот кызганыч пайда болып тұр бир нерсени үйрөнөйүн десең жок айтпайт секрет секрети жок бардығымызға жетет бизде эмне көп улуу <sighs> сөздө уят жок капа болбогула бизде бог көп малдың бау, и апарып ұштап қой огородыңыз көбейсін и байлық э, башқа елдерге сата баштайлық мынау құрт құмырсқа жеп жүрген қытайға сатайлық ушуну орыстарға саталық байқұштарды қытай аяққа барып оларды да улап атат вот э, бұл мәселеде біздің өзбекстан туғандарыбыз бізге үйретіп береді алар қызғанбайды қойшы мынауны оны бізде өніктірсе болады екен ушу мен алғашқылардан болып баштап атканыма өтө кубанычтамын өтө сыймыктанам ушуну үйрөнгөнүм ушу үйрөтөйүн деп үйрөнгөнбүз анда сатып алыңыздар келип базардагы башкалар сатып аткан баадан кадыр эсе төмөн кыл деп мен айттым кадыр эсе төмөн кыл эми бир гана өзгөчөлүгү бар экен бул сөз жыланды бирден бирден эсептей албайт экенсиң ошон үчүн ушундай бир стандарт чыгарып атабыз бир ящик ушу ящикте канча болсо сеники Баласы ушунча деп атабыз эми келишим баары базар ойнойт базар ойнойт ну негизгиси алыңыздар үйүңүздөргө гүлдөргө да жөнөкөй эле бир эки сол огородуң болсо да ушундан алып кой өзүң таптаза химикаты жок бадыраң алып жегенге ушундай туугандар сезон биогумустуку келди окшойт рахмат баарыңарга